¿Y esto qué es? Harina para pollo con migas de pan y vino blanco. porino de pollo, pan y este es el vino blanco. Se llama Lorenzo. Me muerda. Déjelo. Ellos tienen que comer esto, es que Sí, para Pero todo ¿Cuándo cuando crees que la bajas vino. No, ya. Porque están pequeñitos, es, un niño, tiene como un año y medio apenas. Un año y medio. Mes y medio. quieto, mamá. es un eh. perro y un niño. ya mes y medio. Ya los tres meses ya le cambia uno, a es que le van una arepita con mantequilla, hormigas cosas tostadas, ya lo que no sí que lo enseñe, dicen ahí. No es que se no la no con vino, ¿no? No. Se le echan a poquitico. No hay que uno más le echa de esta comida y hasta que le quede aquí llenito como el, el estómago. <laughs> es el parche de Jorge.